Ya no te tengo aquí Sal de mi cabeza y vete Ya no quiero más sufrir Siempre que te veo duele Un recuerdo cuando me cogías Y tú me decías que querías sexo Un recuerdo cuando te sentías me bastaba Zure begira dazten nabil Alkohol ez brai festen nabil Tranquil, baita garrien hau txak Egan abilantza, zuru emoduan irifarren askaz Eman perreo zitala ez joan mesedez Zurekin pare eume nituzketa Eman perreo zitala ez izan lotxarik Egan gabiz bubiok egaztien antzera Ja, ez aki txenden Eta burutik eta joan que sufrido, es Ezin la rueda en un sueño tu berriro Aún recuerdo cuando me cogías Y tú me decías que querías sexo Aún recuerdo cuando te sentía Tú encima mío hasta el amanecer No te olvido, estás en mi mente En mi mente, yo no te olvido a ti No te olvido, estás en mi mente gauza erran zure bilan abili Ia gelditu gabe Jaitzaitut eta ez dakin nola baina Biotza zerez babete Zure larua dan nuez baitzaitut Dantzatzen bilustu arte Sexua guruan zure larua Gorpua dena astu Gorpua dena aztu gabe cuando me cogías Y tú me decías que querías sexo Aún recuerdo cuando te sentía Tú encima mío hasta el amanecer No te olvido, estás en mi mente En mi mente, yo no te olvido a ti No te olvido, estás en mi mente